Olá gente, aqui quem fala é o Cauã e hoje estou de volta. Como vocês podem ver, eu sou o Cauã e a gente vai falar como sendo minha quarentena. E, olha como vocês podem ver, não tem pôster, né? Mas eu ainda vou colocar até no segundo vídeo, já vai ter pôster. Mas, ó, ficam atentos, ficam de olho, ficam no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, mete like no dedo. Mano, pro pai, pro avô, pro avó, pro irmão, irmão, até pra tutar a voz se você tiver. E como vocês podem ver, tem sol. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, raramente tem sol. Porque no inverno. Por quê? Primeiro, só tem, só tem chuva no inverno. Segundo, quando tem sol, fica frio, ó. Estão com manga comprida. Estão é muito E tomando um cafezinho. E também, minha quarentena, tá? Como está indo minha quarentena? Minha quarentena está indo bem louca. Primeiro, porque eu quero que volte a falar E segundo, eu não gosto de quarentena dentro de casa. E olha, eu vou dar uma dica. Quando você ir na rua, use máscara máscara. Se você não tiver, você, você não pode comprar. Se você não tiver, faz uma máscara, pode ser de qualquer jeito, com dois tecidos. Deu e pronto, acabou. Se você não tiver, usa uma bandana, usa, sei lá, uma blusa. Mas ó, quando colocar a máscara, nunca mexe aqui, ó. Mexe aqui. E olha que fofinho minha máscara. Não sei como você não tô me ouvindo direito, porque está embaçado. Então, <coughs> onde estava, a né, minha quarentena está, está sendo assim. A quarentena está indo um pouco chata, um pouco boa, mais ou menos. Fazer alguns problemas. E também, nesse, na verdade é isso nem é um vídeo. Vou fazer um Esse vídeo vai ser em 2, 3 minutos. Por quê? Primeiro, é só a entrada, né? A entrada de volta. Porque minha outra conta, sei lá o que aconteceu. E também Nesse, nesse, nesse canal vai ter descobertas sobre mim, segredos, vai, eu vou continuar também 10 fatos sobre mim, que eu não tinha terminado, e também eu vou fazer algum segredo meu, alguns segredos meus, esse é daí vocês vão descobrindo, toda segunda-feira vai ter live, às 6 horas da noite. E, e é isso, gente só queria dar né, pra vocês. E ó, meta de inscrito é 100. Clica aí embaixo, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa o sininho e dá like aqui, ó. Mete um like nesse aí, porque ó, quem você está assistindo, você tem que olhar. Você, você tem que me olhar, porque eu vou ficar famoso e eu vou, eu vou, eu vou fazer você não se arrepender. Você não vai se arrepender, cara manda pro, pra família toda, se você quiser. E, ó, e não se esquece, toda segunda-feira, 6 horas, live, 6 horas da noite, live. Né? Eu vou continuar fazendo vídeo hoje, só que eu vou postar amanhã. Vou postar outro dia, não sei se vai ser amanhã. Todo dia no canal vai ter. Eu vou postar todo dia no canal 5 horas da tarde o canal. Eu vou postar todo dia 5 horas da tarde. E também... Ai. E é isso, gente. Eu vou me despedindo aqui pra vocês. E até o próximo vídeo. Fala...